ايديسيون مانرز دي بشاب حمد الوهران هذه في خاطرك عبدو لافامي اومار صوتو لي محرز ومصطفى الجاسم مش مرة فيه هذك ما خافوش من الوانا تقدم الشاب حمد نهران هذه في خاطرك لبن علي سون زوبلي الروخو والحوسين بولار رديزويت خاطر الساعي ديسكور الوزير